بسم الله الرحمن الرحيم جامعة النيلين كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات الفرقة الخامسة نظم معلومات إدارية تقدم seminar بعنوان Medical Data Mining التنقيب في البيانات الطبية إعداد إسراء أحمد علي أسماء محمد طاهر نسيبة حسن علي حنان زفنايا أوكلي نازك حسين عنايات عبد الصادق بخيتا حزمان آه، طيب أولا ال medical data mining نتكلم عن أهمية ال medical data mining إنه بتحتاج معظم المراكز الطبية الهامة إلى إجراء عمليات البحث في سجلات المرضى الطبية وتحليلها ولعل من أهم الأعمال التحليل المطلوبة تحديد الحوادث والأمراض التي يتعرض لها الأشخاص وحالاتهم الصحية أو بوجه عام تحليل السجل الصحي الخاص بكل شخص ولقد ازدادت التطبيقات التي يمكنها الاستفادة من هذا النوع من التحاليل يمكن أن نذكر في هذا السياق أمثلة أهمها تشخيص الأمراض، التخطيط للعمليات الجراحية، استقطاب الموارد البشرية اللازمة لإجراء الاختبارات الصحية، التحقق من تطبيق التدليل الصحي، تقييم مقاييس الجودة، تحسين أداء الأبحاث الطبية في دورة حياة ال medical data mining أو cycle of medical data mining أولا بنبدأ بإنه المريض بيجي بيقابل الطبيب اللي هي مرحلة الاستشارات الطبية بعد كده بيتم آه، تسجيل البيانات بيكون عندنا موظفين اللي هم ال data entry بيختصوا بتسجيل البيانات دي بعد كده هيكون عندنا ال health data care او ال data warehouse الخاصه بالبيانات الطبيه بعد ما تكون تتم عملية تسجيل البيانات هنعمل عملية ال data mining بروسيس إجراء عمليات الداتا مايننج بالنسبة للبيانات آه، بيستخرج المعرفة أو هيتم استكشاف المعرفة اللي هي بيكون استخراج عن طريق الريبورتات التي يتم تقديمها للدكتور أو عن طريقة تالي بترجع الدورة تعيد من مرة تانية طيب، معايير التشخيص الطبي عندنا عدة معايير بيعتمدها الطبيب لما يجي يشخص المرض بناء على عدة حاجات معينة أول شيء بعض الأعراض المعينة أو نتائج التحليل اللي هو بيمشي يطلب من المريض تحلل أو وجود عادة معينة كالتدخين أو شرب الكحول مثلا وغيرها دي الحاجات الغالبا بيعتمد المريض في إجراء عمليات التسجيل أنواع البيانات الطبية بتختلف عندي يعني من نوع إلى نوع آخر واحدة من أنواع التقارير المخبرية اللي هي نتائج المختبر أو نتائج المعامل اللي بيتم عمليات الفحص فيها كفحص الدم أو السكر أو غيره ملاحظات اللي بيكتبها لنا الطبيب بعد ما يشخص الحالة أو الصور الأشعة اللي بتكون لأجزاء معينة من الجسم أو غيره، أو الكثير من المستندات الطبية الموجودة في مراكز العناية الصحية وترميز ال ICD 9 اللي هو ترميز عالمي متفق ترميز أمريكي بيتفق عليه وبيدي كل مرة الورق كرمز معين مكون من أربعة أرقام Thank you. الدراسات الطبية في أغلب الأحيان باستخدام الممرضات لاستحصال المعلومات يدويا من عينة يأخذوها عشوائيا من المرضى نظرا لاستحالة إجراء التحليل على كامل المرضى بعد ما أنا أخذ التحليل من كل المرضى أو من كل الحالات يمكن تصنيف عمليات تحليل البيانات الطبية ضمن ثلاثة صفوف التنقيب في البيانات البنيوية الموجودة اللي هي البيانات المالية عادة مفهوم ولسوء الحظ فإن الترميز بتاع ال ICD غير مفيد آه، لإجراء عمليات التحليل على البيانات الطبية أو استحصال البيانات يدويا وهي عملية مكلفة ماديا وزمنيا ولا يمكن تطبيقها إلا في المؤسسات الطبية الصغيرة أو إدخال البيانات البنيوية مباشرة عند فحص المريض ومعالجته وهي تستغرق وقت وتتجاهل البيانات القديمة ويجب سلف تحديد البيانات التي سيجرى تجميلها. بالتالي هنحتاج لتقنيات مختلفة إن ننقل فيها واحدة من التقنيات اللي إحنا بنستخدمها في التنقيب في البيانات الطبية تقنيات بايز اللي هي البايز تكنولوجي اللي بتدرس الميزان على شكل ش... بنرمز المعرفة دي بشكل بتاع شبكة بنستخدم القواعد الاحتمالية وبناء عليها بنحصل على النتائج اللي بتعتمد ليه على المصادر المختلفة اللي بتكون متاحة عندي بالنسبة للخوارزمية ممكن نستخدمها بنستخدم خوارزمية مطبقة من ثلاثة مراحل مرحلة استحصال المعلومات نجمع الملاحظات عن كل مع البيانات الموجوده عندي بعدين مرحله تجميع للبيانات حيث انه كل بيان حنسيب له الملاحظات المتعلقه به بناء على بعد كده حقوم احسب مرحله الاستدلال التي يجري فيها نشر المحاولات المحليه بشكل الشكور وبنحسب كل ملاحظه او طيب عندنا ال major issue ال medical data mining القضايا الاساسيه المتعلقه بال data mining في ال medical واحده من القضايا او المشاكل دي انه ضخامه البيانات الطبيه انه البيانات الطبيه بتكون عندي موجوده في سجلات ضخمه عدم التجانس والتعقيد انه معقده لانه زي ما قلنا انه عندها عده اشكال وعندها عده اشكال وانواع تفسير الطبيب او تفسيرات الاطباء النفسي او الطبيب المعالج النموذج الاحصائي النماذج الاحصائيه اللي بنستخدمها بتكون نماذج احصائيه ضعيفه عندنا الحل للعمليات دي اللي هي واحده من الحلول انه يكون عندنا ستاندرد آه، فوكابري اللي هي آه، بيانات قياسيه اللي هي بنبقى اصلا من المشاكل انه المرض او بيكون عنده اكثر من اسم في اكثر من جهه عشان كده بنعمل ملاحظات أساسية آه، ملاحظات أساسية بالإضافة إلى واجهات أساسية توحد لنا الأسامي المختلفة ثاني عندنا قضايا أخلاقية واجتماعية وقانونية. واحدة من القضايا دي الداتا الملكية الفكرية والقوانين القوانين القوانين القضائية القضايا الإدارية وثاني حاجة الأهمية الفوائد المتوقعة وسرية وصعوبة آه، سرية وأهمية البيانات الشخصية عندنا حالة من الحالات اللي هي حالة اللوكيميا مرض سرطان الدم اللي هو بكيف ممكن نعمل له data mining مرصد هذا اللي بيأثر على مجموعة من الخلايا آه، خلايا بيأثر على الخلايا آه، على الخلايا بناء عليه حنقوم نعمل تجميع للعينات هنحاول انه نشخص المرض لدقة نشوف اثر العلاجات السابقة على المرض وبناء عليها نقدم توصية بأفضل علاج أو أفضل علاج ممكن نستخدمه الحالة دي هنا استخدمت لي مصفوفات صغيرة أجرينا عمليات training على 38 مريض و34 حالة اختبار وأصلا عدد المرضى الكلي كان 7000 مريض اللي هي خصائص بناء على حيتقسم لي المرض لنوعين من المرض آه، اللي هو الليمفاوي والاي ال الليمفاوي والاي ام ال طيب future of data mining او المستقبل المتوقع لل medical data mining دي نموذج للحالات المستخدمه اللي هو بيوضح لي جدول بيوضح لي 10 آه، اخطر امراض بتسبب لي حالات وفاه او اعلى مستويات وفاه عندنا الامراض بالترتيب وحالات الوفاه اللي حصلت والعلاج المفروض وتكلفه العلاج بالدولار آه، واحدة من الأمثلة إنه أخطر مرض عندنا مرض القلب آه، عدد الإصابات سبعة ألف وتسعة وثلاثين ألف آه، وفاة العلاج بتاعه والتكلفة بتاعته كانت ستاشر ونص بليون دولار وثاني حاجة مرض الكانسر وبيئة قائمة بكل الأمراض المصاحبة شكرا جزيلا